Salom do'stlar, Shahzodbek Koder kanaliga xush kelibsiz va bugungi video roligimizda sizlar bilan YouTube videolaringiz uchun mo'ljallangan mualliflik huquqsiz bo'lgan musiqalarni qayerdan topishni o'rgataman va videomizni boshlamasimizdan oldin ushbu videoga like bosing, kommentariy yozib qoldiring, YouTube kanalimga esa obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying va qisqacha introdan so'ng video roligimizni boshladik va biz hozir youtube'ga kiramiz va kirganimizdan so'ng bu yerga no copy right and this music deb yozamiz agarda sizda mana no copyright sounds degan youtube kanal chiqdi 32 million 100 ming obunachisi bor mingta video bor youtube kanalida va siz bu yerdan xohlagan muzikang e, videongizga kirasiz va agarda sizda internet download manager bo'lsa ularni osongina yuklab olasiz men hozir e, bunga kirsam menga авторский права tushishi mumkin shunchaki hozir sizga mualliflik huquqisiz o'z youtube kanalingizga qo'yishni o'rgataman xo'sh hozir kiramiz o'chirdik mana va mana videoni e, opisaniyasida yozilgan bo'ladi when you are using this track we simply ask that you put this in your description va mana bu yerdagini ya'ni ushbu yozuvlarni nusxalab olamiz control S ni bosamiz yoki ustiga olib borib copyrightni bossangiz ham bo'ladi va videoni agarda sizda internet download manager bo'lsa skachat eta videoni bosasiz va bu yerdan yuklab olishingiz mumkin. Hozir bu yerda faqat videoni yuklab olishingiz mumkin ekan va xo'sh, buni ссылка copyright qilib olamiz, ya'ni nusxalab va Telegramga kiramiz. Va biz bu yerga Gazilla downloader deb yozamiz. va bu yerga control bosamiz va mana audio bor xohlasangiz 36.4 megabaytga video 720 piksel e, kachistvada bo'lgan videoni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi ammo biz audioni o'zini yuklab olamiz va mana do'stlar uni yuklab olib o'zingiz videolaringizda ishlatishingiz mumkin bo'ladi va do'stlar bugungi videomiz shulardan iborat edi Agarda ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Haligacha YouTube kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Va do'stlar, yangi videolarda ko'rishguncha hammangizga xayr.